маме? Что такое? Все расскажу. Что ты маме расскажешь? Все расскажу. Вот что ты, говоришь? Бери ты меня, блядь! Я тебя что, сука, трогаю лицом? Да, да трогаешь. Ты что, стоишь отдать? Я тебя трогаю или что? Да трогай! Что ты меня трогаешь? Я тебя трогаю? Да трогай. Ты долго не на нервы не возьмешь. А ты не долго? Я тебя трогаю? Да трогай! Что я у тебя, мудака, трогаю? Ты трогай меня! Не доставлю, за помойной ямы! Да все Пусти хватит. меня! Да все хватит, ну, блин. Вот сука. А. Пусти, я сказал! Ты на них или нет, а? Пусти! а ты сука! а ты пидоратина, сука! Ах. Мудак, а! Ах ты пидорат, блядь, а? Что он сделал? Ты прикинь, по ноге, по коленке меня ударил. Вот. Рукой, блядь, кулаком. Ты где там пришел? Ах, ты стамщу. Что, думаешь, я глаза сейчас руки помоют, джета придет, наверное. Сука, блядь, а? Будет я. Будет я, что Блядь, ах ты ж мудак, сука. Да сейчас придет, этот а там тишь. Да пиздец, ну, суки. Все, кстати, мы остановили. Где он делся? Иди сюда. И за твои коленки, у меня тебя рука болит. У тебя рука болит. Иди нафиг, а тебя типа рука болит, да? Да. У тебя рука болит, я сказал не трогать, ты охуел что? Что ты меня трогаешь? Я ты что, оборзнел? Я спрашиваю, ты охуел? Я кого бояться? Ты охуел или что? Иди нафиг, а ты пошел. Ты вообще охуел или что? Это ты это сделал. Ты вообще охуел, спрашиваю, сука, Еще раз ударишь, сломаю челюсть. Я говорю, ты охуел, блядь, где нафиг, а ты ты охуел, я спрашиваю, мудак, куда ты пошел? Туда, я с тобой разговариваю, ты охуел, ты со мной Ты охуел, я тебя урока, ты охуел, я спрашиваю. Ты охуел, я спрашиваю. Иди нафиг. Ну, я с тобой нормально, сука, разговариваю. Я знаю, Папа, скажи ему что-нибудь, я там выиграл, понял? Вот тут постучи пойди. Постучу. Я тебя, чтобы возле компьютера не видел, вообще, понял, попытаться. Я тебя внутри компьютера не видел. Во, видел. Пидорас, ты нам Все. Что-то пропадете, я его разобью нахер, блин. Ты мне его разобьешь? Разобьешь, если что-то у меня пропадет. Мой купленный компьютер разобьешь? Не твой. А что мне тоже меня? А чей он, блядь, сука, пидорас ты, а? Иди нафиг отсюда, ну, иди, а тебя прет, отойди от меня. А чей этот компьютер, блядь? А ты горевшая, блядь, сука. Не твой. Да ты охуел, ля, не, ну не пидорас, а? Пидорас, ну не пидорас, объясни мне, Никит. Объясни ты ему. Что не объясни? Пиздец. Я тебя возле компьютера не вижу, понял? Кстати, чтобы удать балла будет... Я забью, если куда-то у меня пропадет. Равно, ну, ну, сука. Пропадет у него. Я сейчас, блядь, сразу сейчас возьму все и нахуй помогаю. Понял, будет. И что будет? Знаю. И ну, что будет? Знаю. Ну что будет? Мне сейчас удалить что-то у тебя тут? Попытать. То, чего у тебя нету. Удалить? Иди нафиг. Удалить, я спрашиваю, пидорас тыранский. Мудак, сука. Попытать, ну если хоть что-то мне как Я говорю, мне удалить или нет? Жопа тебе и твоему горбиту. Пидорасина, сука, ты на башара. Ну его, блядь. Все, заебал, я удаляю. Так, где у него твоя сладость какая-то? Попытайся только. Ну, смотри. Глянь, Никит, удаляю, видишь? Все, я удалим? Все. Привет, мама, шел к тебе и твоему компьютеру. Еще, еще раз пальцы